तो मैं हूँ आज बसुआ में और दोपहर का लंच है on the way Pathankot Jalandhar highway पे बसुआ में पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया शर्मा में आउटसाइड सेल्स और मार्केटिंग के लिए डेली लोग निकलते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है आउटसाइड मेरा ही है जी हाँ हाँ हाँ थैंक यू दोस्तों मेरा पिज़्ज़ा आ गया है और मैंने ऑर्डर किया आज कैप्सिकम कंपनी पानी घर वाला ही यूज़ कर कैप्सिकम पनीर चालू करें उधेड़ दे और